Agradezco sinceramente la oportunidad que me ofrece la Fundación El Arte de Vivir de participar en la celebración este 20 de marzo del Día Internacional de la Felicidad, instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La felicidad es un sentimiento difícil de lograr plenamente, por lo menos para los que vivimos en sociedades profundamente desiguales, bajo estructuras violentamente injustas y todavía con exclusiones y discriminaciones inaceptables. Pero la felicidad puede ser proporcional a nuestra capacidad para comunicarnos con el medio ambiente social, a nuestros empeños de compartir lo poco o mucho de que disponemos, especialmente a nuestra sensibilidad para asumir las causas de la justicia y de la equidad. Puedo proclamar que he sido una persona feliz en la medida en que he podido vivir en paz conmigo mismo, responder a los requerimientos humanos y especialmente a la hipoteca social de que es compromisaria mi profesión de periodista, de comunicador, abriendo surcos para que germinen los sueños y las luchas por la justicia social. Los exhorto a todos a buscar la felicidad bajo el criterio de que la misma no es posible en botes salvavidas individuales, sino en las naves colectivas de la solidaridad y del amor. Muchísimas gracias.